La Marjal, oblidaran el clot de la figuera perquè ja no cal ja l'ombra. S'esvaneixen bordissot i coll de dama, sobre la plana avui que no valora els límits ni assaboreix l'august de complaença. Si el somni fou un dia com el repte d'executar les veus de l'homenatge, ara el record només manté que l'arbre seguirà viu perquè en els fons s'hi obstina. Resta la l'afany de cada pou, les ànsies d'endevinar la vena, la corolla d'aprofundir molt més, en tant s'enfila la il·lusió guanyant les cenaies. Podrà quedar tot sol al fons i crida sense tenir resposta. L'abandona, més no l'esforç. Amb el de tot s'aixequen veles i vents, penyores d'una terra que ja no està sotmesa a la serena.